habari gani? Mzuri sana wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, tembea polepole, hakuna matata, na mnye maji mingi, hakuna matata. Hey, jambo hey, jambo bwana, habari gani? Kilimanjaro hakuna matata, tembea pole pole, hakuna matata, na mnye maji mingi, hakuna matata. Hey, jambo jambo bwana, habari gani?